Genau dann, wo die ganze Welt ihn brauchte, verschwand er spurlos. Es sind bereits sieben Monate vergangen ohne ein Lebenszeichen. Es herrscht Chaos in YouTube Deutschland. Es gibt nur einen, der es wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Doch, es gibt immer noch kein Lebenszeichen von diesem Arsch. Junge, komm, wach auf. Die Leute brauchen dich. Komm, du Fettarsch, jetzt beweg dich mal. Du fucking Fettsack, jetzt wach mal auf. Hallo, es klatscht gleich. Digga. Wir haben keine Zeit zu schlafen, du hast eine Mission. Junge. Hallihallo, meine Lieben. Ja, moin Leute, Abos auf Trockner, schaut meine Freunde. Halt einfach den IMSI-Modus aktiviert. Hallo, ich bin's wieder. Ähm, ich lebe noch. <laughs> ja, wie soll ich das erklären? Irgendwie bin ich acht Monate untergetaucht und habe nichts mehr veröffentlicht. Dafür gibt es aber auch eine gute Begründung. Ich war mal wieder sehr faul und privat ist auch mal wieder einiges passiert. Aber es war nicht nur meine Faulheit, sondern mir fehlte auch mein Schneideprogramm. Ich hatte schon ein Video für März geplant, was aber nicht gekommen ist, weil ich einen Trojaner auf meinem PC hatte und jetzt alles weg ist. Dazu kommen noch meine Nachbarn, über den ich auf meinen alten Account noch ein Video gemacht habe. Ich, ich fühle mich halt ernsthaft wie Knuspertoast, weil wenn es weiter so mit meinen Nachbarn geht, kann ich nichts mehr veröffentlichen, weil man durch durchgehend was von denen hört in meinen Audioaufnahmen. Und äh, ja, ich habe Panik, dass ich im Wald aufnehmen muss. Wenn es weiter so läuft, dann sitze ich noch irgendwo auf irgendeiner Toilette und mache meine Videos da. Und durch meinen Harzer Lifestyle konnte ich für eine ganze Zeit mir erst gar kein neues Schneiderprogramm holen, weil ich halt kaum Geld habe. Ich gehe ja noch zur Schule. Ich hatte früher ja mal gesagt, ich werde meinen Hauptschulabschluss verkacken. Den habe ich ja jetzt noch geschafft, aber dafür habe ich jetzt meinen Realschulabschluss verkackt. Ich schneide jetzt erst seit paar Tagen mit Adobe und naja, erwartet jetzt nicht das krasseste. Aber ich nehme mir jetzt vor, aktiver zu werden. Zumindest habe ich euch auf meinem anderen Kanal komplett verarscht, weil ich habe in meinem letzten Video, was vor einem Jahr war, habe ich gesagt, ich werde aktiver und danach kam gar nichts mehr. Dafür, dass das jetzt nicht nochmal passiert und ich wieder keine Videos mache und inaktiv werde, habe ich ein Versprechen an euch. Ich werde alle zwei Monate ein Video bringen. Dafür habe ich auch extra eine Videoideenliste gemacht, damit mir keine Videoideen ausgehen. Also bis Dezember werdet ihr drei Videos von mir sehen. Eines davon hätte letztes Jahr im Oktober schon kommen sollen. Dafür kommt es diesen Oktober. Also ihr werdet wieder aktiver von mir hören. Like dieses Video oder Osama Bin Laden wird mit einem Brutzler in dein Zimmer reinkommen und dich hardcore anal fisten.